こんにちは、えー、谷口健太です、えー、鉄板健太という、えー、トロントで鉄板焼きの居酒屋を経営しておりますそしてはしごプロジェクトという、えプロジェクトのリーダーをやらせてもらってますはしごプロジェクトとは複数の日本人経営の飲食店が協力し合ってイベントなどを行っていく団体です会社は違うかもしれませんが こうやって異国で頑張っているからこそ同じ志で協力し合えるんだと思いますやはり一つの店舗だと難しいということも複数の店舗が集まれば大きなことができると思っています大きなイベントもそうですし他店舗同士のコラボレーションシェフバトルなども可能だと思っています 今日までにスタンプラリーとシェフコラボレーションイベントを行ってきましたこれからは活動をもっともっと大きくしていって日本から食材を取り寄せたり各地の特産物を使ったイベントも行っていきます はしごという名前には何かと何かをつなげるという意味を込めていますトロントと日本人と人飲食と美容など世界中にこのはしごをかけていきたいですね